اليوم موضوعنا راح يكون شوي مختلف راح نفرجيكم كم الميكروبات البكتيرية تحديدا اللي ممكن تكون موجودة على أشياء بنستخدمها بشكل يومي زي المصاعد أو إيدين البواب خليكم معنا وشوفوا النتائج طيب يا احلام يعطيك العافيه اول شيء هلا احنا هون بعد هاي التجربه العظيمه شايف انا اشياء كثير طالعه على الاجار احكي لنا شو شو المحصله النهائيه يعني من العينات اللي اخذناها هلا المحصله انه باغلب العينات اللي اخذناها طلع عندنا اكثر من نوع من البكتيريا يعني تقريبا خمسة لست أنواع بكتيريا في كل مكان من الأماكن نشوف شكلها تفتحين يعني مثلا خلينا ناخذ المين دور اللي هو الباب الرئيسي اللي كان أخذناه كل هاي إيه. مستعمرات بكتيرية هاي مستعمرات بكتيرية هلا بيختلف من بكتيريا لبكتيريا اللي هو اللون وحجم الكولوني نفسها م. فهون عندنا اللون الاصفر والجراي في عندنا الصغير والكبير فهي هون تقريبا في عندنا كمان خمس انواع بكتيريا تمام زائد انه في عندنا اماكن ثانيه طالع فيها اللي هو الفطريات في انواع فطريات اللي هو شكلها هاي الكبير الضخم آه معناها احنا كل الاماكن اللي احنا بنستخدمها بشكل شبه يومي يعني زي المصاعد زي ايدين الابواب فهي تحتوي على كم آه، لا يستهان فيه من البكتيريا وعشان هيك النظافه الشخصيه يعني بعد آه، الدخول والخروج غسيل الايدي باستمرار مثلا استخدام الهايجين او حتى انه الواحد فعليا ما يستخدم ايديه للضغط على هاي الاماكن يعني يحاول يدفش الباب مثلا بجسمه يحاول يكبس الاسانسير بالمفتاح بالموبايل يعني يتجنب الـ يتجنب ال touch المباشر مع نعم، جسمه نعم. صحيح طبعا هاي كلها متناقله بسبب تعداد البشر اللي بتكبس على هاي الاشياء واللي واللي بتستخدمها فرجينا بالله ال metallic bar هذا اللي هو الحديد تاع الاسانسير يعني حتى الحديد تاع الاسانسير فهو فيه انواع كثير من البكتيريا والفطريات الله يعطيك العافيه شكرا لك